sesi Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Sesler Adana zirveden selam Durmak kaçma buraya gel la kezbanın Adana çocuğu arka şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plakası so so guys ये देखो यार स्क्रीन पे आ चुका है सीजन 36 का लाइट पास और गाइज इसको मैं करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में अनलॉक तुम्हारे आंखों के सामने सो so गाइज ये देखो सो so यहाँ पे चलिए 499 का यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करते और गाइज बिल्कुल फ्री में गाइज मैंने यहाँ पे चारों फिर विलेज अनलॉक कर दिया गाइज लाइट पास अनलॉक हो चुका है और मेरे भाई अब चलो थोड़े मेरे बैजेस खरीद लेते हैं तो चलो मेरे भाई और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है और मुझे ये फीमेल बंडल मिल चुका है और इसके साथ साथ ये देखो इसका सारा गाइज मटेरियल मिल चुका है सो यहाँ पे थोड़े मोटे यहाँ पे डैमेज वेस्ट करेंगे और गाइज हम बैचेस लेने वाले तो हम्म, तो चलो यार और बैचेस ले लेते हैं guys two hundred sixty five OP भाई साहब इसका मैं दान कर दूंगा यार सॉरी गाइज मजाक कर रहा हूँ सो so, गाइज आप लोग देखो गाइज कितने आप गाइज ये जो लास्ट वाला बंडल है गाइज उसको भी अनलॉक कर लेते हैं आप लोग के आंखों के सामने मेरे भाई तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बैसेज मेरे को चाहिए मेरे भाई यहाँ पे गाइज मैंने पांच हजार डायमंड देने वाला हूँ गाइज दो सौ बैच के लिए और गाइज सक्सेसफुली दे दिया मेरे भाई यहाँ पे गाइज अब मेरा गाइज ये लास्ट वाला गाइज बंडल अनलॉक होने वाला है अगर सक्सेसफुली गाइज मुझे मिल चुका है ये न्यू बंडल गाइज मिलने वाला है और गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन आपके स्क्रीन पर लिखा चुका है और गाइज ये गाइज क्या मिल चुका है गाइज और गाइज सबसे लास्ट में देखो यार सबसे और ये क्या मिल गया भाई क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है मुझे चाहिए बंडल बंडल बंडल मिल जाए भाई भाई साहब ओपी यार ओपी ये भी सब भी ओपी है गाइस काफी ओपी और सबसे लास्ट गाइस मुझे बंडल यहाँ पे गाइस सक्सेसफुली मिल चुका है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखो यार सो गाइस सीजन 36 का इलाइट पास आ चुका है और गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि गाइस ये सीजन 36 का इलाइट पास में आपको लेने के लिए गाइस काफी डैमेज की जरूरत पड़ने वाली है लेकिन गाइस अगर आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखोगे सो गाइस बिना टॉप अप किए आप लोग ये सीजन 36 का इलाइट पास बिल्कुल फ्री में ले सकते हो जी हाँ गाइज मैं हूँ आपका दोस्त आपका हॉस्ट रौनक और लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक ऐसा कमाल का वीडियो अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक एंड तक देखते हैं तो मेरे भाई आप लोग ये लाइट पास को बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर सकते हो मेरे भाई आपको जैसा कि पता होगा कि आप लोग सुबह सुबह उठे हो गए आप लोग को ये लाइट पास देखने को मिलता होगा स्टोर में ठीक है सो भाई लोग कुछ इस टाइप का इंट्रो तुमको देखने को मिलेगा ठीक है इसको हमें स्पीक कर देते हैं ठीक है सो गाइज ये दो बंडल आपको देखने को मिलेगा ठीक है ऑल राइट तो दो बंडल हमें देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले इसको चेक करते कि कैसा है यार इलाइट पास उसके बाद आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग बिल्कुल बिल्कुल फ्री में गाइज अनलॉक कर सकते हो दोनों बंडल और कैसे आप बिल्कुल फ्री में लाइट पास पहुंच गए सो गाइज आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा बंडल जो कि यार काफी रेयर लुक है उसके साथ साथ ये देखो बीच में जो उसका रहा है ना लुक काफी ओपी है एंड उसी के साथ साथ गाइज एक uh, और भी चीज है गाइज वो है गाइज गन का स्किन जो गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है ये वाला क्या है पता नहीं गाइज बहुत अच्छा ग्रेनेड है शायद ठीक है ओके उसके बाद ये गाइज देखो गाइज uh, ये मतलब एसपास का गन mm, स्किन काफी ओपी है ठीक है सो मेरे भाई अगर आप लोग ना इलाइट पास बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो जी हाँ गाइज मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा ठीक है पिछले बार जो ट्रिक मैं आप लोग बताया था ना उसमें ने काफी सारे बंदे करीबन दो से चार हजार बंदों ने बिल्कुल फ्री में लाइट पास लिया था पिछला वाला सो so गाइज आज भी उसी टाइप का ट्रिक होने वाला है इतना ओपी ट्रिक है ना मेरे भाई अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो बिना स्किप किए सो आपको एक भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना मेरे भाई एक भी पैसा नहीं जाएगा हाँ तुम्हारा लाइट पास सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में सो गाइज आज का ये वीडियो तुम लोग लास्ट तक देखते रहना और गाइज लाइव प्रूफ मैं यहाँ इस इलाइट पास को लेने वाला हूँ एक ट्रिक को यूज करके सो मेरे भाई ये वीडियो काफी ओपी होने वाला है अगर आप लोग सही में इलाइट पास चाहते हो अपने मतलब अकाउंट के अंदर अपने फ्री सारे अकाउंट के अंदर और गाइस जितने भी अकाउंट है ना आपके पास चाहे दो अकाउंट हो चार अकाउंट आपके भाई के अकाउंट आपके दोस्त का अकाउंट सारे अकाउंट पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हो हाँ गाइस सारे अकाउंट के ऊपर ये डायमंड मतलब एलाइट पास को बिल्कुल फ्री में सकते हो सो गाइस ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा एक एक पार्ट गाइस काफी ओपी होने वाला है इस वीडियो का सो गाइस आप लोग ये देखो गाइस आप लोग को कोई भी टॉप अप नहीं करना मेरे भाई यहाँ पे गाइस हम लोग जो ट्रिक में कोई भी पेटीएम वगैरह का यूज नहीं करने वाला है ना ही कोई बैंक अकाउंट का यूज करने वाले और गाइस सक्सेसफुली गाइस देखना मेरा जो एलाइट पास है वो गाइस अनलॉक होगा और गाइस आप लोग अगर बिल्कुल बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक तक देखिएगा ना गाइज सो गाइज आप लोग को बिल्कुल फ्री में लाइट पास मिल जाएगा एंड उसी के साथ साथ गाइज आप लोग ढेर सारे डायमंड भी एड कर पाओगे अपने फ्री फायर अकाउंट के अंदर सो गाइज ये ट्रिक होने वाला है काफी ओपी अगर आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना मेरे भाई सो आप लोग को बहुत कुछ मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से ठीक है मेरे भाई देखो भाई लोग तुम लोग गलती क्या कर देते हो ना भाई लोग वीडियो को स्किप करके तुम लोग देखने लगते हो उससे होता क्या ना तुम लोग को ट्रिक समझ में सही से आता नहीं है और फिर जाके कॉमेंट बॉक्स में तुम लोग गाली वगैरह क्लोज करते हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ठीक है सो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखिएगा ना मेरे भाई तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में लाइट पास लेने से कहीं कोई नहीं रोक सकता ठीक है और गाइज गारंटी लेता हूं अगर तुम लोग को लाइट पास आज नहीं दिला दिया ना तो गाइज मेरा नाम भी गाइज रौनक नहीं रहेगा बट उसके लिए तुम लोग को ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और गाइज ये वीडियो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा काफी सारे बंदों ने कहा ये गलती कर देते ना वो स्किप करके वीडियो को देखते रहते हैं इससे होता क्या ना वो ट्रिक को सही से समझ नहीं पाते यार ठीक है अब मान के चलो गाइज आप लोग सही से समझ नहीं पाओगे ट्रिक को तो गाइज आप लोग को डैमेज कौन देगा यार कैसे आपको बिल्कुल फ्री में लाइट पास मिलेगा काफी सारे बंदों का कहना था कि लाइव प्रूफ भाई आप कुछ करके दिखाओ तो लाइव प्रूफ हम, आपको देख सकते हैं मेरे भाई मेरा लाइट पास बिल्कुल अनलॉक है मतलब लॉक है गाइज ठीक है इसको हम लॉक करेंगे ठीक है एंड आपको आंखों के सामने ये गाइस होगा कोई भी फेक वगैरह नहीं होने वाला ठीक है सो so, मेरे भाई अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए देखते हो ना सो so, आपको काफी मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला अगर आपके लिए अगर आप टॉप अप नहीं कर पाते गाइस अगर आपके मम्मी पापा पैसे नहीं देते गाइस गाड़ी ना गेम में लगाने के लिए ना तो यार कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है मेरे मम्मी पापा भी पैसे नहीं देते यार मेरे को गेम में लगाने लगने के लिए लेकिन गाइज मैं एक ट्रिक को मैंने मतलब एक ट्रिक मेरे को मिला है ना बहुत ओपी ट्रिक है मेरे भाई इस ट्रिक का यूज करके आप लोग नहीं गाइज जितने बंदे यहाँ पे देख रहे हो वीडियो सारे बंदे इस ट्रिक का यूज कर सकते हो हो एंड गाइज एक बंदे को नहीं सारे बंदे को गाइज ये मिलेगा बिल्कुल फ्री में new elite pass and guys काफी ओपी बंडल है मेरे भाई अगर आपके पास ये बंडल आ गया ना गाइज आप लोग कतई जहर मचा दोगे यार यूट्यूब तो यस मेरे भाई लोग आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी तक इस न्यू लाइट पास को अभी तक परचेज नहीं किया अनलॉक नहीं किया है सो so गाइज मैं एक ट्रिक को यूज करूंगा और उस ट्रिक की बदौलत गाइज ये फ्री फायर में जो नया लाइट पास है उसको अनलॉक करने वाला हूँ सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए देखेगा तो चलिए भाई लोग वीडियो को शुरू करते हैं और गाइज आप लोगों को वो फ्री लाइट पास का ट्रिक बताते हैं सो वीडियो को भाई लोग एक भी स्किप नहीं कीजिएगा और गाइज हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और फटाफट वो कमाल धमाल बेमिसाल टिक आपके साथ शेयर करते हैं और गाइज आप लोग को यार अच्छे से सही से इस ट्रिक को यूज करना है जैसे आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप बताए उसी तरह से गाइज ये मतलब मतलब ये ट्रिक को फॉलो करना है तभी गाइज आपको फ्री में न्यू इलाइट पास मिल जाएगा रुको रुको रुको भाई लोग वीडियो बनाने से पहले एक छोटा सा खुशखबरी जो मैंने आप लोग के लिए वीडियो में रखा है ना गाइस वो खुशखबरी है गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर गाइस पूरे गाइस सोलह सो डैमेज का रिडीम कोड रखा है जी हाँ गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देते हो ना मेरे भाई और और गैस फिर आप लोग कमेंट में आके बोलते हो तुम लोग इतना बता देते हो कि हाँ भाई मैंने लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया नोटिफिकेशन ऑन कर दिया और हाँ ये मत लिख देना कि झूठों से लिख दोगे तो गाइज और इसको सेंड कर दे तो ठीक है सो so, मैं आप लोगों से गाइज पर्सनली चैट करके गाइज सोलो सौ डायमस का रिडीम कोड तुमको भेज दूंगा ठीक है यहाँ पे जितने बंदे हम लोग कमेंट करके बताते हैं कि उन्होंने लाइक कर दिया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दिया सारे बंदों को गाइज सोलो सौ सोलह सौ डायमंड का रिडीम कोड मैं दे दूंगा पर्सनली चैट करके लेकिन गाइज अगर आप लोग सही में लाइक किए तभी आपको मिलेगा सही में सब्सक्राइब किए होगे तभी मिलेगा और सही में नोटिफिकेशन कॉल ऑल पे सिलेक्ट किए होगे तभी मिलेगा ये नहीं कि गाइज मतलब वैसे ही कमेंट कर दिया मैं रियली चेक करूंगा और गैस फिर उनको गैस सोलो से डायमंड का रिडीम कोड दे दूंगा उसको चैट करके एंड जिसको कि तुम लोग इजिली अपने फ्री फायर अकाउंट के अंदर जाकर रिडीम कर पाओगे चलिए तो ये तो हो गए गाइस गिवे की बात अगर आप लोग सही में गए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर देते हो तो आप लोग का थैंक यू एंड गाइज आपको बिल्कुल फ्री में मेरी तरफ से सोलो से डायमंड का रिडीम कोड मिल जाएगा जितने कॉमेंट आएंगे सारे बंदों को मैं देने के लिए तैयार हूँ सो आप लोग फटाफट एक बार बता देना की आप लोग सही में लाइक किए हो कि नहीं एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर देना बस इतना कर दोगे और मैं चेक करूंगा फिर तुमको सोलो सडेमस का रिडीम रिडीम कोड दे दूंगा तो चलो मेरे भाई अब लोग बताता हूँ कि कैसे मैंने फ्री में लाइट पास अब लेने वाला हूँ और कैसे आप लोग फ्री में लाइट पास ले सकते हो सो फ्री में लाइट पास लेने के लिए आपको सिंपली से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा सिंपली से ऐप लिंक के ऊपर टैप करके इस ऐप को आपको फटाफट अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है सो फाइनली हमारा ऐप हो चुका है इंस्टॉल इंस्टॉल होने के बाद गाइस इस ऐप को सिंपली से ओपन करना है और गाइस इसी ऐप से आपको बिल्कुल फ्री में इलाइट पास और डैमस डीजे आलोक जैसे कैरेक्टर अनलॉक कर सकते हो इस ऐप के बदौलत ठीक है तो सबसे पहले जैसे आप लोग ऐप को खोलोगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो सिंपली से अपना मोबाइल नंबर डाल के इस ऐप में लॉग इन कर लेना सक्सेसफुल तुमको यहाँ पे कोई सा भी एक गेम खेलना है इससे तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और तुम लोग इस ऐप से बिल्कुल फ्री मिलाइट पास ले पाओगे तो चलो मैं तुमको एक कोई गेम खेल के दिखा देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग खेलने वाले फ्रूट फाइटर इसी तरह से आप लोग कोई भी गेम खेल सकते हो और इससे क्या होगा ना आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे गेम को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया इसी तरह से आपको कोई सा भी एक गेम खेलना है एक मैच खेलना है उससे आपका एक ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर ठीक है अगर आप लोग बिना गेम खेल इसे आपको यूज यूज करते हो तो गाइज आपको वो ऑफर देखने को नहीं मिल सकता है सो so, गाइज मैंने गेम को खेल लिया सक्सेसफुली अब आपको प्रमोशन इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है सबसे लास्ट सेक्शन है इस क्लिक करो तो यस मैन वाइल जैसे प्रमोशन के सेक्शन पे क्लिक कर दो तो तुम्हारे सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा जहां पे तुम्हारा आईडी पूछा जाएगा तो सिंपली से तुम अपना आईडी डाल देना सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना सो so, जैसे मेरे भाई हो यहाँ पे सक्सेसफुली तुम अपना यूआईडी डाल दोगे तो तुम्हारे सामने एक आएगा विन फ्री इलाइट पास करके एक ऑप्शन अब देखो इसमें काफी सारे ऑप्शन है उससे पहले मेरे को आपको बताना कि जो वीडियो का टॉपिक है उसी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं सो so, यहाँ पे हमको इलाइट पास चाहिए तो इलाइट पास को तरफ बढ़ेंगे लेकिन आप लोग अगर चाहो तो इस ऐप से काफी सारे डायमंड्स भी हम कर सकते हो डेली चेक इन के डैमेज मिलेंगे और इसके साथ साथ आप लोग इजिली इसको डायमंड्स को विद्रॉ भी कर पाओगे यहाँ पे देखो यार ठीक है और एक डायमंड्स को आप लोग विद्रॉ कर सकते हो लेकिन हम लोग चाहिए अभी फ्री में इलाइट पास ठीक है क्योंकि इलाइट पास नया आया है सीजन थर्टी का इलाइट पास है सो गाइस काफी सारे बंदे को फ्री में इलाइट पास चाहिए इस एप्लीकेशन की मदद से हमें फ्री में इलाइट पास मिलेगा अब देखो कैसे इलाइट पास लेना इलाइट पास लेने के लिए सिंपली से free win free elite pass के ऑप्शन पे क्लिक कर देना ठीक है मेरे भाई देखो डीजे आलू कैरेक्टर अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा उसके लिए सिंपली तुम अपना यूआईडी डाल देना एंड पार्टिसिपेट नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे तुम लोगों को लिखा जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली ज्वाइंट तो गाइज उसके बाद आपको पांच मिनट वेट करना पड़ेगा एंड गाइज आपको फिर से अपना गेम को ओपन कर लेना है मेरे भाई एंड गाइज फटाफट पहले इस ऐप को इंस्टॉल करके गाइज जैसे जैसे मैंने आपको बोला है उस स्टेप्स को फॉलो करना है एंड गाइज फिर आपको जाके प्रमोशन पे वो गाइज ऑफर देखने को मिलेगा गाइज याद रखना की जब भी आप ऐप को खोलोगे तो आपको मोबाइल नंबर से साइन अप करना है फिर एक मैच खेलना है कोई सा भी गेम फिर प्रमोशन के सेक्शन पे क्लिक करोगे फिर वो ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा तो भाई लोग जैसे मैंने अपना फ्री फायर अकाउंट खोला तो गाइज यहाँ पे मेरे चारों फ्री फ्रीवलेज अनलॉक हो चुके हैं और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरे लाइट पास पास लगता है गाइस ओपन हो चुका है ऑल राइट सो सर ये मतलब देखते हैं गाइस लाइट पास हुआ कि नहीं यस मेरे भाई लोग यहाँ पे लाइट पास हो चुका है मेरा क्लेम सो यहाँ पे सबसे पहले गन का स्किन मिला और गाइस ये सारे को क्लेम करने के लिए मेरे को थोड़े मोड़े मतलब उसके लिए गैस बैचेस चाहिए तो बैचेस कंप्लीट कर सकते हैं भाई लोग मेरा इलाइट पास हो चुका है सक्सेसफुली अनलॉक देख सकते हो मेरे भाई सो so, गाइज इस तरह से गाइज आप लोग भी फ्री में इलाइट पास ले सकते हो एंड गाइज ये गन का स्किन अभी मिला है तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा गन का स्किन दिया है गाइज गरीना ने इस बार ठीक है सो so गाइज ये गन का स्किन आपको देखने को मिलेगा ऑल राइट सो बहुत ही अच्छा गन का स्किन है गाइज और गाइज और मेरा लाइट पास तो गाइज सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है ठीक है अब गाइज अगर मेरे को बैजेज वगैरह चाहिए तो गाइज बैजेज वगैरह ले सकता हूँ लेकिन मेरा लाइट पास अभी हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट है लेकिन मेरे को बैजेज की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो अब गाइज मेरे को मिशन कंप्लीट करना है जैसे ये देखो अब जैसे जैसे मैं मिशन करते कंप्लीट करते जाऊंगा गाइज वैसे वैसे गाइज मेरे सारे ऑफर सारे बम्फर गाइज चीजें गाइज मेरे अनलॉक होते जाएंगे सो इसी तरह से गाइज आप लोग भी अपने अकाउंट के अंदर बिल्कुल फ्री में लाइट पास ले सकते हो उस ट्रिक को यूज करके एंड गाइज ये ट्रिक गाइज लिमिटेड है सो जितना जल्दी हो सकता है गाइज आप लोग इस ट्रिक को यूज कर लो एंड गाइज हो सकता है कि भाई लोग आप लोग फटाफट जितने जल्दी हो सकता है इस ट्रिक को यूज करके गाइज फ्री लाइट पास आप लोग फ्री में लाइट पास अनलॉक कर सकते हो एंड मेरे गाइज एंड मेरे भाई उस ट्रिक को यूज करके आप लोग काफी सारे डैमेज अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हो भाई लोग एंड मैंने गाइज काफी सारे डैमेज उस ऐप से लिए हैं अभी तक गाइज मैंने उस ऐप से गाइज सत्रह से ज्यादा डैमेज अभी तक लिए हैं और जो कि गाइज मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया और गाइज यहाँ पे मैंने अपना लाइट पास को भी अनलॉक करके आपको इस ऐप से दिखा दिया सो मेरे भाई क्या क्या मैंने बोला सबसे पहले पहले आपको इंस्टॉल करना है उस ऐप को एंड विंजो गोल्ड है एंड